Lights, jowa, action. Debbie, sige, sagutin Hello. Kasi ito na. Hello? Hello? Ah. Oh, pasok na lang ako sa Zoom. O oh, ah, kaya nga, yung meeting, di ba? Ako lang mag-isa. And it, actually, nandito si ano, si Elijah, eh, yung friend ko. Ah, yung yung, oo, yung kasama ko last time. Oo, ah, sige, sige. Okay, okay. Send mo na lang, ah, send mo na lang link. Alright. Salamat, salamat. Okay. Sino yun? Maybe kain tayo? Ha? Sino yun? Hindi, yung ano kasi magse-send lang ng link, may may meeting daw kami mamaya. Mm. Hmm. Friend. Boyfriend, bakit, bakit sabi friend? ko. Boyfriend, Baby, nandito ako, ko. narinig kita eh. Bakit friend, friend. sinabi mo? Wala naman ang sinasabing ganun. Eh, pinapalaki mo, ginagawa mong issue. Sige na, kain tayo. Ano gusto mo? Order na tayo. Grab. Grab. Ginawa mo rin to nung nakaraan eh. Order ako, baby. Ano gusto mo? Ano, hindi mo na nakakausapin? Bingi-bingian? Ano, ano kinakaya mo na ba ako? Ano pinapalag mo? Hindi. Narinig mo naman, di ba? Baby, hindi ito unang mo. beses na ginawa mo to. Hindi ito yung unang beses. Alam mo, ang ganda pa ng usap natin kanina. Sabi ko, sagutin ko pa, di ba? Oo. Oh. Anong gusto mangyari ngayon? Meeting lang yun eh. Kapag nakilala ko na yung magulang mo, kaibigan lang din papakilala mo sa akin. Siyempre hindi. Ano ba gusto mangyari? Simpleng kaibigan mo nga lang, hindi mo masabi. Kung sa'yo, alam mo kanina pa ako gutom, gaganyan-ganyan ka pa. Sabi mo, Hindi, umorder ka. Umorder ka, ano bang gusto mo kainin? Alright, um, cut! Galing! <laughs> <laughs> Uy, parang... And on my cue, ready na ba ang lahat? Eto na. Lights, Jowa, action! Mhm. Hmm. Bakit, baby? Crush mo do'n sa bagong selfie mo, ah. Oo. Ikaw naman nagsabi sa post niyan, 'di ba? Inspired ka? Oo, ginagaya ko nga yung mga post mo dun, eh. Ginagaya mm. lang kita. Ba't nag-ano yun, Ano? comment pa yun? May, may, may pa-comment. Sino? Si Mama? Mama. Pwede ba comment yan? Puso pa. Nakachat mo yan? Sino ba? Nagkakachat kaya? Baby. Nagkakachat kaya? Baby, na- nagkakachat kaya? Tapos na yun. Di ba nag-react ka? Nag-react ka doon sa comment eh. Alam mo, ex, nag, diba nangangamusta lang. Ano na yan. Nangangamusta lang, B. Nangangamusta lang. Hindi, nagtatanong kasi siya kung ano, may kakilala daw ba kung, may mare daw ba akong personal trainer. Wala siya ibang friends? Wala siya ibang friends sa so pwedeng i-chat niya, ba't ikaw? O pwede ako, ako na yung message niya. Kikita niya ba nag-work ka? Papansin. Ano bang gusto mong gawin ko? Papansin. Doon ka, papansin. Doon ka. Nangangamusta lang? Ganyan ka ba ka-insecure? Oo, kumusta? Insecure. Doon ka. Sama kayo. Hindi ko ba pinapakitang Comment- mahal kita? pa. Baby, tama Alam mo, yun na naman eh. Puro kayan mahal, mahal, mahal. Sinasabi ko sa'yo, ba't, ka- ba't ikaw kailangan i-message noon? Dami-dami niya friends, di ba? Pa-fame mo siya, di Huwag diba? mo ba? akong dinuduro-duro. Huwag mo akong dinuduro-duro. Nalalambing na nga ako, di diba? Tapos ba? ako ngayon. O, tapos ako ngayon, ako ngayon mali. Ako yung ngayon mali. Cut! Okay. All right. Let's do this. Lights, Joa, action. Hi, Jado. Hi, Mark. ano? Ako, boy pala. Sorry. Was the okay. Sino yun? naman, grabe ka naman. Joke lang, ko naman. Ah. <laughs> Sa, para namang ah, hindi uh, ka makatanggap ng biro, kala mo naman wala tayong pinagsamahan. <laughs> Pero sinagot mo yung tawag ko. Mm, bakit nga? Ano meron? Wala lang, wala akong magawa eh. No, grabe na talaga tong <laughs> pandemic. Totoo, nakaka-boring nga. nakaka bore nakaka-value. Sobrang nakakabaliw. Ngayon, ano ba yung ah, nasa isip mo? Hindi, ano. Saan ka? Parang iba yung ano mo ngayon. Dito lang. Saan Hindi, nasa kwarto lang. Nanonood. Ano ba, ikaw ano tumawag, tapos ako ba makipag-usap? Anong pinapanood mo? Bakit? Yun pa rin ba yung paborito mong pinapanood? Yung kasama kita? Oo, oh, yung pinanood natin ng sabay. Di ba nagustuhan mo? Koy. So, pa mas maraming ganong pagkakataon eh. Sige, punta ka lang dito. Sabihin mo lang. I mean, walang Walang katapusan sana. Ano, I mean, paulit-ulit na makasama ka. Gusto mo mag-save over? Diyan na gusto kita. I know, mahirap. I mean, <sighs> Ewan ko, tagal na, tagal na ito <laughs> kaibigan, pero eh, hindi mo naman ako masisisi eh. Di ba? Like, uh, mahalaga ka. Sorry ko bila kita. Sana, sana hindi magbago yung tingin mo sa akin. Chelo, gusto kita. Tingin ko mahal na kita. Bakit? Bakit? Kaya hindi ko alam eh. Tagal ko naman ang so sabihin kaya lang ayoko masira kung ano yung meron tayo. Di mo mahal. Jello, May pinagdadaanan ka lang. Hindi, pandemic lang ko eh. Pandemic lang. Akala ko noon na ganun eh. Pero hindi eh. Hindi pwede. <laughs> Kung hindi pwede. Sabi, ko na, sa ganito to eh. Bakit di mo naman kinontrol sarili mo? Ang tanda-tanda mo na. Sino Sinubukan ko naman eh. Sinubukan, Sinubukan mo. Sinubukan mo pero mahal mo na ako. Agad-agad. Saan yung subok dun, ko Eh? Kasi naya ko yung sarili ko noon, tumagal na. Kasi alam ko, alam ko maintindihan mo ako. Hindi, pandemic lang. Hindi pwede ko Hindi pwede. Oo, bakit? Strict yung Hindi mo parents ba mahal? ko. Hindi mo ba mahal? Yun ko mo Koy, naman hindi mo ba ako mahal? you. Man. oh my God. Strict yung parents ko, ko eh. Natawa na ako doon. <laughs> Elijah. Bakit may tears? Grabe kayo. Bakit may Strict tears? Yung, strict yung parents ko.